Salut! În seara asta vreau să-ți improvizez despre a dialoga. A dialoga pentru mine este, în primul rând, a dialoga cu tine însuți sau însăți uh, și apoi cu celălalt. Iluzia este că tu porți un dialog cu celălalt, dar de fapt îl porți cu tine. O să-ți dau două exemple. Unul, un taximetrist uh, care reprezintă 1% dintre cei pe care eu i-am întâlnit, 70 uh, de ani, foarte optimist și îmi povestea până la destinație, mi-a spus 10 bancuri, uh, mi-a spus că știe toți actorii, avea o energie extraordinară uh, și mi-a părut rău că am ajuns la destinație. I-am luat numărul de telefon, i-am zis că o să-l mai sun. Iar 99% dintre ceilalți taximetriști pe care îi întâlnesc dialoguează cu mine destul de deprimant, trist, dau vina pe țară, se plâng de ceva și m-am gândit oare ei cu ei înșiși cum dialoghează. Sunt sigură că e la fel de deprimant dialogul cu ei înșiși și de supărăcios și așa mai departe. Și cred că asta înseamnă a dialoga, a te gândi mai întâi uh, oare cum vorbesc eu cu mine, cât de supărat sunt eu pe mine și apoi să-mi dau seama că de aceea nu se poate să port un dialog frumos cu celălalt pentru că tot timpul eu sunt supărat pe mine. Pentru tine cum e? Ceau!